Pues después de esta, de una pequeñísima, de una pequeñísima victoria, pues estamos ahora en un proceso de consolidación de, la asamblea, eh, creando los grupos de las comisiones de trabajo, de cultura, de organización, de información, eh, una serie de... y en ese, proceso estamos ahora. Otra asociación de vecinos, ¿eh? Eh, se hace una asamblea donde acuden, acuden unas 700, 800 personas, se hace una manifestación que sale de esa asamblea de unas 3.000 personas. como el ayuntamiento no cede, se hace otra asamblea, en vez de 700 ya van 200 y una manifestación que van unas 1.000 personas se hace otra tercera asamblea y ya acuden unos 50 y una manifestación de 200. Esto quiere decir que el ayuntamiento ya daba por sentado que esa bajada a través de, manifestaciones y tal, pues que, que, ya estaba chupado, vamos, o sea, que lo tenía ya encarrilado y que no la iba a suponer ningún problema. ¿Qué pasa? Empiezan a trabajar las máquinas, la gente ve ya el destrozo, el agujero hecho, las máquinas, la, eh, policía intenta detener a, unos pocos vecinos y entonces a partir de ahí se desborda, el barrio empieza a tomar una postura y pasó todo lo que pasó. Y es la asamblea la que, la que al margen de la asociación y todo lo demás, la que toma la dinámica ¿eh? y continúa la lucha. La enseñanza es que en cualquier lugar, ¿no? en cualquier barrio, hasta en, hasta en la ciudad más conservadora de, todo el Estado, pues puede saltar una chispa ¿no? en cualquier momento dado y que la tarea que, se lleva haciendo durante, durante años y años y décadas, eh, todo eso que parecía que no había materializado, pues eh, se va recogiendo muy bien, porque la gente ha asumido eh, muy bien todas las, las cuestiones como la asamblea, ¿no? la horizontalidad. Eh, las ha asumido también, pues gracias me imagino a, la labor tan nefasta de, los políticos, ¿no? pero también esa, trayectoria de lucha pues ha servido, ¿no? Me parece siempre que, no sirven las, luchas que se hacen, ¿no? O que no dan resultado, pues dan cuando, cuando lo dan, Y cuando el barrio está maduro. Es lo importante es que el mensaje de que la fuerza es el único lenguaje, que el Estado tiene claro la represión, que no va en medida la represión de las acciones que haga la ciudadanía, sino que ellos van a reprimir porque sí, y con lo cual el único lenguaje que nos queda es luchar y pelear contra ellos y emplear los mismos métodos que ellos usan, la fuerza que es legítima, que los ciudadanos tenemos derecho a enfrentarnos al Estado porque el Estado no tiene por qué tener el monopolio de la fuerza y que es el único lenguaje que nos queda como clase. Mm, difundir un lenguaje de clase, vamos, un discurso de clase a los ciudadanos de que estamos inevitablemente eh, obligados a pelear contra ellos. Que el barrio unido ¿no? Eh, puede, puede parar, por ejemplo, en las obras como las del Boulevard y sí, bueno, creo que nosotros siempre destacamos el hecho de la intergeneracionalidad que ha habido, ¿no? o sea, que ha sido una lucha no solamente de cuatro jóvenes vandálicos, como nos han intentado tildar al principio, y que se ha visto que había gente de todas las edades y vamos, que, que el barrio vivo, pues barrio combativo, ¿no?